Mark Twain Fərasətli oğlan Tom Sawyerin macəraları əsərindən Tom cavab vermiş. Hmm, çox qəribədir. Görəsən bu uşaq harda itib batıb? Tom hmm, cavab gəlmiş. Polly xala gözlüğünü burnunun ucuna indirdi ve onun üstünden bütün otağı gözden geçirdi. Sonra gözlüğünü alnına kaldırdı. Onun altından otağı gözden geçirdi. O bir dəqiqəliyə özünü itirdi. Sonra yavaşcadan dedi. Hmm, bir dayan, elime keçərsən. Sözünü kurtarmamış eğildi. döşəmə fırçası ilə çarpayının altını axtarmağa başladı. Orada pişikdən başqa heç bir şey çıxara bilmədi. Belə də uşaq olar. Ömrümdə belə nadinc görməmişəm. O taybatay açılmış qapıya yanaşaraq kandarda dayandı və öz bostanını gözdən keçirtdi. Hmm. Tom orada da görünmədi. Onun arxa tərəfində yüngül bir xışıltı eşidildi. Dönüb baxdı. Qapıdan çıxıb əkilmək istəyən uşağın vaxtındaca aşırmasından yapışdı. Belədir ki, var. Ambara baxmaq heç ağlıma gəlməyib. De görüm, sən orada neynirdin? Heç bir şey. Heç bir şey? Bir əllərinə, ağzına baxsana. Bu nədir belə? Bilmirəm, xala. Hə, bilmirəm. Amma mən bilirəm. Bu mürəbbədir. Bildinmi? Mürəbbə. Çubuq yuxarı qalxdı. Deyəsən bu cəzadan yaxa qurtarmaq mümkün olmayacaq. Xala, bir ora bax. O arxa tərəfdəki nədir? Xala özünü təhlükədən qorumaq üçün cəld geriyə döndü. Uşaq isə bir anda uca asarı aşıb gözdən itdi. Həmən gün Tom məktəbə getmədi. Öz vaxtını, necə deyərlər, çox gözəl keçirdi. Axşam yeməyinə yaxın evə döndü. Tomun kiçik, ögey qardaşı Sid ona tapşırılan işin hamısını görüb qurtarmışdı. Sid sözə baxan sakit bir uşaq idi. Tom axşam yeməyini yeyib və fürsət düşdükcə qəddandan qən çırpışdırdığı müddətdə Polli xala ona cürbəcür ağıllı, həm də hiləgər suallar yağdırırdı ki, bəlkə Tom çaşıb ağzından bir söz qaçıra. O, Tomdan soruşdu. Tom, bugün məktəbdə sənə çox isti deyildi ki? Bəli, xala. Hə? Bəlkə çox isti idi. Bəli, xala. Hə, bəs nə yaxşı çinmək həvəsinə düşmürsən, Tom? Tomun ürəyi qopdu. O neyse bir iş baş verəcəyini hiss etdi. O şübhəli-şübhəli Polli xalanın üzünə baxdı. <laughs> Xeyah, lakin elə bir şey görə bilmədi. Ona görə də dedi, yox xala, o qədər də ürəyim istəmədi. Polli xala əlini uzadaraq Tomun köynəyini yoxlayıb dedi, Hə, Tom, heç tərləməmsən. Tomun köynəyinin quru olub olmadığını bəhanə ilə yoxlaya bildiyini və bunun nə məqsədlə edildiyinin heç kəsin ağlına gəlməyəcəyini düşünmək ona ləzzət etdi. Lakin Sid məsələyə qarışdı. Mənə elə gəlir ki, siz onun yaxalığını ağ sapla tikmişdir. Amma indi tikişin sapı qaradır. Hə, hə, əlbəttə. Mən ağ sapla tikmişdim, Tom. Lakin Tom söhbətin axırını gözləmədi. Özünü qapıdan bayıra salaraq qışqırdı. Yaxşı Sid, gör sənin başına nə oyun gətirəcəm. Hələ hava qaralmamışdı. Tomun qarşısında özündən azca böyük olan, tanımadığı bir oğlan durmuşdu. Oğlan həm də yaxşı geyinmişdi. İşə bir bax, adi gündə O yaxşı geyinmişdi. Lap qəribə idi. Onun başında təptəzə, yaraşıqlı şlyapa, əynində yaxası başdan başa düymələnmiş bəzəkli mahud gödəkçə, təzə şalvar var idi. Ayağına çəkmə geymişdi. Hətta boynunda al əlvan lentdən qalstuk da var idi. Tom şux geyinmiş oğlanın qarşısında özünü sındırmır, burnunu daha da dik tuturdu. Lakin öz yoxsul paltarı ona daha acınacaqlı görünürdü. Uşaqların heç biri dinmirdi. Biri yana bir addım atdıqda, o biri də həmin dairədə yana bir addım atırdı. Onlar bir-birinin gözünün içinə baxaraq uzun müddət üz-üzə durdular. Nəhayət Tom dedi: "İstəyirsən, səni möhkəmcə əzişdirim. Hünərin var, əzişdir. Ancaq bu, sən bacaran iş deyil. Dedim əzişdirərəm, bil ki, əzişdirərəm. Əzişdirə bilməzsən, bilərəm. Yax, bilməzsən, bilərəm. Ağır bir sükut çöktü. Sonra Tom yenidən dilləndi. Hey, sənin adın nədir? sənə borcu qalmayıb. İstəsəm, mənə borcu qalar. Hə, nə oldu? Bəs niyə vurmursan? Həşi, səndən vuruşan olmaz. Səndə o hünər anı. Deyəsən, baş apardın ha. Bir də səsin çıxsın, gör kərpiclə vurub başını necə əzəcəm. <laughs> Bəs niyə əzmirsən? Əzərəm, canını da alaram. Deyirsən, amma yerindən tərpənmirsən. Sən dil pəhləvanısan. Hmm, bəs niyə vurmursan? Hə, qorxursan? Yox, qorxmuram. Lap elə qorxursan. Dedim ki, qorxmuram. Qorxursan. Nəhayət, mübahisədən qızışmış və qıpqırmızı qızarmış halda onlar bir-birini buraxıb yana çəkildilər. Tom ayağının baş barmağı ilə tozda cızıq çəkib dedi: Hünərin varsa, bu xəttdən bircə addım bu tərəfə keç. Səni o qədər əzişdirərəm, öz adını da yadından çıxardarsan. Hə, di buyur görək. Yad uşaq o saatca xətti keçərək dedi. Hə, vur görüm necə vurursan. İtələmə, yoxsa bu saat payını alarsan. Görərik payımı necə verirsən. Hə, bəs niyə vurmursan? 2 sent ver, Gör vururam yoxsa yox. Yan uşaq cibindən iki iri qara pul çıxarıb istehza ilə Toma uzatdı. Tom yumruqla onun əlindən vurub pulları yerə saldı. Elə o saatca uşaqlar pişik kimi bir-birinə sarılaraq torpağın içində eşələnməyə başladılar. Onlar bir-birinin saçını yolur, paltarını cırır, üz gözünü cırmaqlayır, bir-birini yumruqlayırdılar. Birazdan qarışıqlıq keçdi. Məsələ aydınlaşdı. Çarpışma dumanı içərisindən Tomun yad oğlanı altına basıb kötəklədiyi aydınca göründü. Tez al, üzr istə, deyə Tom yumruqlarını yenə də işə saldı. Nəhayət, yad oğlan boğuq səslə Tomdan üzr istədi. Tom onu buraxıb dedi, Bu, sənə dərs olsun. Bundan sonra bil ki, kimə əl qaldırırsan şux geymiş oğlan paltarının tozunu çırpa-çırpa gedir, hıçqırıb burnunu çəkə-çəkə, gələn dəfə əlimə düşərsən, gör sənin başa nə oyun gətirəcəm, deyə Tomu uzaqdan uzağa hədələyirdi. Tom evlərinə çox gec qayıtdı. Səssizcə dırmaşaraq pəncərədən içəri girdikdə, Polli xalanın gizlənib onu gütdüyünü gördü. Polli xala Tomun kostyumunun nə kökə düşdüyünü gördükdə, şənbə günü istirahətdən məhrum edərək ona ağır bir iş tapçıracağını özünə söz verdi. Şənbə günü gəlib çatdı. Tom əlində əhəng vedrəsi və uzun bir fırça səkidə göründü. O barını gözdən keçirtdi. Sifətindəki şən ifadə yox oldu. Hə, iş çoxdur. Bəli, doğrudan da iş çox idi. Tom fırçanı əlinə alıb işə başladı. Biraz keçmiş Ben Rogers küçənin tinində göründü. Tom hamıdan artıq onun istehzalarından qorxurdu. Tom fırça çəkdiyi yeri bir rəssam gözü ilə nəzərdən keçirib, sonra ehtiyatla fırçanı həmin yerə bir də çəkdi və azca kənara duraraq öz işinə vüqarla tamaşa etdi. Ben dedi. Hə, dost, deyəsən işləmək lazım gəlir, hə? İşlədirlər səni? Tom tez ona tərəf dönüb dedi. Ben, hə, sənsən, heç gəldiyini görmədim. Bura bax, Tom, mən çinməyə gedirəm. Sən istəmirsən? Hə, yox əşi, sən, sən yəqin ki, işləyəcəksən, hə? Tom diqqətlə beynin üzünə baxıb soruşdu. Sən iş nəyə deyirsən? Səncə bu iş deyil, nədir Tom? Tom yenə də işini davam etdirərək etinasız cavab verdi. Nə bilim, bəlkə işdir, e, bəlkə də iş deyil. Amma bircə onu bilirəm, bu Tom Sawyer'in ürəyindəndir. Əşi, bıraq görək güya barı ağartmaqdan çox xoşun gəlir? Əlbəttə xoşum gəlir. Niyə də gəlməsin? Bizim kimilərinə barı ağartmaq həmişə qismət olmur. Bundan sonra iş sanki benim gözündə dəyişib başqa şəkil aldı. O, alma gəmirməyindən əl çəkdi. Birdən o dedi, e, bura bax Tom, ver biraz da mən ağardım. Ben, E, sən bacarmazsan, bu sənin işin deyil. Nə danışırsan, Tom? Mən lap səylə ağardaram. Sən ver, bir təcrübə edeyim. İstəyirsən, Tom, almanın yarısında sənə saxlayım. E, yaxşı, nə deyirəm? Amma yox, Ben, yaxşısı budur, əl vurmayasan. Bilirsən, mən Polli xaladan qorxuram. Tom, almanın hamısını sənə verərəm. Tom üzdən könülsüz, lakin ürəyində bərk sevinərək əlindəki fırçanı Benə verdi. Ben yorulub gücdən düşəndə isə tom kağızdan düzəldilmiş köhnə bir kərpələng müqabilində növbəni Bill Fisherə satdı. Yorulmuş Fisheri əvəz edən Johnny Miller Toma bir ölü siçovlu və ip verdi ki, siçovulun quyruğundan bağlasın, fırlatmaq asan olsun. Beləliklə saatlar ötür, uşaqlar bir-birini əvəz edirdi. Yoxsul, əmlaksız Tom günortaya qədər tamamilə varlanıb cah-calal içərisində idi. Yuxarıda saydığımız qiymətli şeylərdən başqa onun 12 kürəciyi gözə tutub baxmaq üçün göy butulka sınığı, heç bir şeyi açmayan açarı, bir parça təbaşiri, büllur qrafin qapağı, bir gözü kör pişik balası ona verilmişdi. Əgər onun əhəngi qutarmasaydı, şəhərin bütün uşaqlarını müflis edəcəkdi. Axşam Tom Polli xalanın yanına gəldi. Xala, mən indi oynamağa gedə bilərəmmi? deyə ona baxdı. Necə? İşini qutarmısan? Nə qədər ağartmısan ki? Hamısını xala. Tom, özündən söz düzəltmə. Mən belə şeyləri xoşlamıram. Mən söz düzəltmirəm xala, hamısını qutarmışam. Tomun parlaq müvəffəqiyyəti Polli xalanı elə heyrətləndirmişdi ki, uşağın qolundan yapışıb düz ambara apardı. Ən iri almanı seçib ona bağışladı. Tom fürsət tapıb bir qoğal da çırpışdırdı.